エリアを脱出せよエリアに現れたのは1体のジェットハンター足にジェットエンジンがついており普通のハンターよりも柔軟な移動が可能だ逃れるにはマイクラ駅前に停車しているバスに乗り込みこのエリアから脱出しなければならないハンターの目をかいくぐり脱出できるかうわあれがジェットハンターか 星停留所まで近いのよし行くかしかし近くにいる